шукати. Закінчення лен. Додавати. A child, children. Мов, все, все, все, молодець. A child – це одна дитина, і всі ви children. А яке особливе слово? ніде більше. Літера L не читається як І. В якому слові? Це стосується кого? Нас. Вімін. Правильно. Артемчик, супер, Артемчик веде. Молодець, вімін. Так, добре. А де нам треба триматися, де нам трохи страшно? В якому слові теж незвичайна зміна йде одна Артемчик теж молодець. Одна мишка Емаус, а багато Майс підпічок. А в яких словах молодці всі троє. А в яких словах ми нічого не змінюємо? Е, Добре, а де ми дві оу замінюємо на дві і? Е, е, е, Тустіс, гузгіс. Футфіт. Так. А яке в нас слово виключення? Ви любите це робити? так?